Ni katika eneo la kijiji cha Mwamayoka wilaya ya Igunga mkoani Tabora, shughuli ya utiaji saini makubaliano ya kuchepusha njia ya bomba la mafuta ghafi ikifanyika baada ya jamii ya Wataturu kugoma makaburi ya ndugu zao kuhamishwa kupisha mradi huo kutokana na sababu za kimila. Wakasema tutaomba ma, makaburi yetu yasihamishwe kwa sababu yana umuhimu wa kipekee sana kwetu kimila, kiibada na kidesturi tofauti na sisi tunavyozika watu wetu wakati wamelala, wao mtu anazikwa wakati amekaa. Kwa hiyo kaburi lile linajengwa, linawekwa kama kiti. Mkurugenzi mkuu wa ICOP Tanzania Wendy Brown anasema kuwa kampuni yake inaheshimu sheria za kimataifa, haki za binadamu, utu pamoja na mila na desturi hivyo itahakikisha makaburi hayo yagusu wakati wa utekelezaji wa mradi huo wa ujenzi wa bomba la mafuta. Timu yetu ya mainjinia ikaangalia ni jinsi gani ya kukwepesha e, bomba ili lisiguse kabisa makaburi, kuhakikisha kwamba maeneo yenu ya matambiko na ibada hayataguswa au kuathiriwa na ujenzi wa bomba. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Igunga Godslav Kawishe Anasema kuwa baada ya makubaliano hayo kufanyika, kazi iliyobaki ni kwa serikali kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati. Kwa niaba ya serikali niseme tu kwamba napenda kuwapa ushirikiano wa hali ya juu sana katika kuhakikisha mradi huu unafanikiwa kadri ambavyo umepangwa. Baadhi ya wananchi wa jamii ya Wataturu wameshukuru mradi huo kuheshimu na kuthamini mila na desturi zao kwa kuhamishwa kwa makaburi hayo kungeleta mikosi, majanga na vifo. Napenda kutoa shukrani kwa sababu wameheshimu mila zetu na desturi katika mradi huu wa bomba la mafuta. Familia hiyo ingewaasiri inge kwa sababu familia hiyo watakuwa wameshiriki na bomba kwamba lipite tu, kwa sababu wana wenyewe watakuwa wamelipokea hivyo, litawaathiri kila siku. Ajali hapa kuna kifa ishi hapa, ukitambikia waambiwa unabunja una mfupa ya mtu na, na sisi wakimia Kijiji cha Mwamayoka kilichopo Igunga mkoani Tabora ni miongoni mwa maeneo yanayopitiwa na ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Tanga lenye urefu wa zaidi ya kilomita elfu moja mia nne. Emmanuel Michael, Star TV, Igunga.